පොඩි ට්‍රික් එකක් කියන්න මේ ලෑස්ට් වෙන්නේ. ඕකේ. මේක ඔයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කරුණාකරලා කන් දෙක. කියන්නේ අපිට කියන්නකෝ. මේක ඇවිල්ලා සියලුම පුරුෂ පාර්ශවයට වැදගත් වෙන ට්‍රික් ah. එකක්. ඒ නිසා කරුණාකරලා කන් දෙක වහගන්න. සියලුම කමන්න ඇති ඔයාට ඕන කුණු ගොඩක් බාර ගන්න ඕනේ. ඕන එකක් අපිට ඔය ඇවිල්ලා කපුට වගේ ඉතින් ඕන දෙයක් බාර ගන්න. බේද නෑ. නෑ නෑ. අපිට කිසිම ඕන ජරාවක් කනවනේ කපුටත් ඒ වගේ තමයි ඔයාත් ඉතින් ඇවිල්ලා ඕන දෙයක් බාර ගන්න ඔන්න ඔය ඉන්න හගෙන. හරිද? දැන් කපුට මොකද්ද මෙතෙන්ට? නෑ ඉතින් මං කිව්වා ඉතින් පිරිමින්ට අදාල් දෙත් ඉතින් ඔයා අහගෙන ඉන්නවනේ කපුටත් එහෙමනේ ඕන සර්වභක්ෂික සතෙක්නේ ඕන දෙයක් කනවනේ ඕන කුණු ගොඩක් කනවා ඒ වගේ තමයි හරිද හරි හරි ඔයගේ අහගෙන ඉන්න දැන් මං කියන්නේ නේක ඇත්තට මේක අංජුව ස්වාමි පුරුෂයන්ට සහ වෙන්ඩ ස්වාමි පුරුෂයන්ට සහ බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලාට එහෙම වැදගත් වෙන පොඩි ට්‍රික් එකක් රයිට් ඕකේ ඕකේ දැන් ඔබේ බිරිඳ ඔබේ වෙන්ඩ බිරිඳ නැත්නම් ඔබේ වෙන්ඩ බිරිඳ ඔබට රැස් පෙන්න්නනවනං රයි් රැස් රැස් පෙන්න්නනවන නැත්තං සද්ධ දානවන පාට්ටක දානවන හරිද මම මේ කියන්න යන එක බොහොම වැදගත් දෙයක් ඔන්න හොඳට අහගන්න. අපි හිතමු නිකන් මොනවාර දෙයක් කියන් ආවත් ඇඟට කොට වෙනවනම් <laughs> හැමතිස්සෙම රෙස්පෙක්ට් එක දාගෙන යනවා නම් බනිනවා නම් හරි ලොකු සීන් එක දානවා නම් එකට එක කියන් යනවා නම් එකට කියන් යනවා නම් නැත්තම් ඔබ ළඟට ගියාම බෑන්ලා රෝනවා නම් <laughs> තත්ත්වය සෝචනීයයි පින්වතුනි <laughs> එහෙම නැත්නම් අපි තෝබ නිකන් අහිංසක විදියට පිරිමියෙක් ඉදින් ඔය මීට ඉඳලා ඉන්න ඔය පාටි එකට වගේ ගිහිල්ලා ගෙදර ගියාම එදාටත් ඈ එදාටත් කෑ ගහනවා නම් වෙන්න බිරිඳ හෝ බිරිඳ ඒ වගේ වෙනවා නම් ඔන්න හස්බන්ඩාවරුනි මං කියන මේ කාරණේ අහගන්න. පොඩි දෙයක් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. ඔබ එක මාසයක් මං කියනවට ඔබේ බිරිඳ දිහාවත් වෙනත් කාන්තාවක් දිහාවත් බලන්න නැතුව ඉන්න. ඕ එක මාසයක් බිරිඳ දිහාවත් වෙන කාන්තාවක් දිහා බලන්න එපා වයිෆ් දිහා බලන්න නැහැ කියලා වෙන ගෑනු දිහා බලන්න එපා වැඩේ දෙලෙනවා. <laughs> ඒක තමයි ඒක නියමයි. ඒතර වැඩේ වැඩේ ඒතර හරියන්නේ නැහැ. වයිෆ් දිහා බලන්න එපා මාසයක්. ඔයා ඉන්න පාඩුයි. හරි? වෙන ගෑනු දිහා බලන්න යන්නත් එපා ඉන්න පාඩුයි. අපිට එපා. එපා එපා අපිට එපා. <laughs> කියලා ඉන්න මාසයක් බලන්න යන්නත් එපා. අපිට හැන්දෙන්නම් අපි මොකෙන්ද කියලා වගේ ඉන්න පාඩුවේ මාසයක් ඉවසගෙන. බලන්න පුතා. ඇස් පනා පිට රැස් ටික බහැලා ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. අනේ මේ ඇයි උදාරණයක් කියන්නද උදාරණයක් කියන්නද ඇයි බංගව සිමෙන්ති බැස්සය අපූරුවට <laughs> සිමෙන්තිවලට වෙච්චදේ සිමෙන්තිවලට වෙච්චදේ මෙතෙන්ට වෙන්න දෙන්න පා ඒක ආදර්ශ දරගන්න කිසි ප්‍රශ්නන එක මාසයක් වයිෆ්තියාවත් වෙන ගැනෙකුණ දියත් බලනතුඉන්න අනිපාර්ම බීට පස්සේ මාසය අල්ලංගදී වයි් ඉට පස්සේ වෙන මොක්කර අංචය කලගන් රයි කර වෙන ගැන දිය බලෝක එකත්ම වෙන ගැන බලන්නට පාය මාස අතනතු ඉන්න අල්ලගන්න දෙයක් නෑ එතකොට මොකොද වෙන්නේ පස්සෙන් එන්න පස්සෙන් පස්සෙන් තුන්දස් කරන් කියප එදදා දෙසිය පන එදස් පන්සිල් හසි තිප එදා අටසිරතුන දැන් තවටි කරසක් කියම නිකන් ගෙනල බායිගේ ගාවි හරද ඒවගේ තමයි පස්සෙන් එන්න පස්සෙන් අනේ හන්දේ තමයි තින්නවා